哎呀呀呀！大呀，杯三杯，可大了，水给你呀！哎，哥，啊，哥你我下来呀！我这太难，不要这水了。下来，下来，下来，下来，大杯，大杯，啊，拿住。下来，忘了那个电脑 Ah, ele está com fome. Ele está com fome. Canta, canta, mas não come cheira. Ah, tá tudo espalhado, tá tudo espalhado, não tá junto mais não, tá vendo? Quando eles trabalham com eles, fica tudo... Ficava tudo bem, ficava mais melhor eu tá, ai tu já tem que eu tá de dan tu já, atu tu já, sa tu já, hu tu já, hati tu já ua toshine paimade do hasta hebi so do le ya do uwiri haka o na uwiri ma ato uwiri ya อัตวัตเตลร์ฮุยรโซอัตุชาติตาดาโดยะอัตุชาติตาดาโนมืออัตุชินุกไปย์อัตุมาตุยอัตเซอัตุดูยานามืออัตุชินิกาปะอิระดิมืออุกายหัวุระฮุยะอุสุอุยะอุวะตุมือสาดุดาวฮะดุระอิบะอุกายหัวัตุนุดูไปายะตุมือสุขุตาดุอุอุอัตุอัตุนิอิระติยะตุอัตุสุมันุติสตาโสดูสุขุตาฮะสาดุนาฮะอุสุอุรุติยะเบะฮุโรคิ naaska kama ya naaska kama mano cha taraha to fu jaha de sai ma ato shina ho ap ira de ya ato tap pa ike aske to divista uwiri ina nama uwiri ya do dusta ka he da cha taraha ya do uwiri ya de ka pura ile jo tate da wa hale re mi do kumuta mi no kumuta de hi gura kan mi ka tera uduri bi ne kur sai da ile jo tate no cha taraha de ya pa ya ta no ka sai de uwiri ani da koi ka ka he do uwiri ya ya to no sa no hu ya ma pegou tiro lá em Vejó. Foi. Foi, pegou um tiro. Foi. E quase morreu. Foi parar lá no UTI. Ainda mandaram Ai, ninguém que acompanhar ele, ele entra mesmo que ele vai acompanhar ele. Aí ninguém não acompanha, coitado. não nada, não sabe Não falava, não falava né? mesmo. Cuidaram ele lá, aí. Ele ficou muito preocupado, ele então, chorava aqui, chorava aqui. Ele aqui chorava aqui todo dia aqui, ó, ele chorava todo dia aqui em casa já aí.